بر کابل جان بردن بر کابل جان بردن لیای ما را گلی نایاب کم لیای ما را گلی پیدای ما را کابل جان بردن

مشغالای زیارت داری تو صفحه دستی پشت صفحه دستی پشت

Thank you, yes. thank you very much. Thank you, thank you very much. <laughs> <laughs>